It's gone! Żądła pretekstów Podstaję walkowerem Chuj dupę po sercu I jebać się do To cierpliwości koniec O kurwa maskarady Wy chyba w waszej grze Macie zatrzymać nienawistny syf To milczę w pokorze, choć łatwiej jest dać temu wejść nie zapomnę żadnego z powodów już palących blizn Choć może to w sobie już nigdy nie dam temu wejść